السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد على قناة مدونة زيزو التقني أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أتمنى لو أعجبك هذا الفيديو واستفدت منه أتمنى ألا تنسى أن تدعمني بالضغط على زر اللايك لهذا الفيديو وأن تشترك في القناة حتى تتوصل بجديد الفيديوهات التي ننشرها أول بأول طبعا اليوم بإذن الله سن أو سنتطرق لطريقة تغيير خلفية dashboard Aurora في ال Xbox 360 أو 360 تغيير الخلفية كما تلاحظون أحبائي الكرام آه، طبعا طريقة جدا سهلة ولا يوجد بها أي من أي شيء من التعقيدات يعني فقط تحتاج للخلفية التي تريد أن تغيرها يعني ويفضل تقوم بدقة ألف ومئتين وثمانون في سبعمية وعشرون آه، دقة ال HD يعني طبعا أول شيء تحتاج إلى الفلاش ميموري حتى تنقل الصور من جهاز الكمبيوتر لل Xbox. أو أي flash memory يعني ليس ضروري فقط تأخذ الفلاش ثم تقوم بعمل له تهيئة من جهاز الكمبيوتر و... وتجعل الصيغة والتهيئة يعني فات اثنان وثلاثون صيغة التهيئة أحبائي الكرام ثم تخرج الفلاش من جهاز الكمبيوتر وتضعه أو يعني من جهاز الكمبيوتر نفسه تقوم بوضع الصور المراد تغيير الخلفية لها يعني تضعها في الفلاش ثم تقوم بالدخول إلى جهاز الكمبيوتر أو تقوم بالدخول إلى ال dashboard ال Aurora. طبعا طبعا اول نضغط نضغط على زر ال back بجانب زر ال start حتى نقوم بالدخول الى الملفات او ال file manager. ثم بعد ذلك نقوم بالدخول الى الفلاش آه، ميموري ونقوم بتحديد الصور يعني طريقة عادية جدا يعني حدد الصور من داخل ال dashboard. ثم نقوم بالضغط على كلمة copy من جانب يعني تضغط على آه، السهم الايسر ثم تنزل تختار كلمة copy. ثم تخرج وتتبع معي الخطوات التالية نضغط أولا على كلمة ال Aurora أو على مجلد ال Aurora كما تلاحظون أحبائي الكرام ثم نلاحظ وجود مجلد يدعى user. نقوم بالدخول له ثم مجلد ال backgrounds أو الخلفيات هذا هو نقوم بالدخول له ثم نقوم بعمل لصق للخلفيات المراد تغييرها يعني التي أتيت بها من جهاز الكمبيوتر طبعا بطبيعة الحال نقوم بعمل لصق لها هنا ضغط على السهم الأيسر ثم ننزل الأسفل كلمة paste ثم نختار نضغط على آه زر ال A ثم نختار yes وسيتم اللصق هنا طيب بعد ذلك نقوم بالرجوع إلى القائمة الرئيسية لل dashboard ثم نقوم بالضغط على زر ال B حتى تظهر لنا هذه الواجهة ثم نقوم بالنزول إلى كلمة ثيم كما تلاحظون أحبائي الكرام ونضغط على زر الزر الأيمن حتى نختار change وعندما تضغط على التشينز كما تلاحظون أحبائي الكرام ستظهر لك جميع الخلفيات التي قمت بإضافتها لمجلد ال background بإمكانك تغيير أي خلفية تريدها فقط بالضغط على زر الاي أو سيلكت كما تلاحظون أحبائي الكرام بطريقة سهلة جدا لا يوجد بها أي تعقيدات طبعا هذا هو الشرح اليوم أتمنى أن يكون نال إعجابكم لا تنسى دعمي بالاشتراك في القناة حتى تتوصل بجديد الفيديوهات التي ننشرها وايضا لا تنسى الضغط على زر اللايك لهذا الفيديو هذا تحفيز كبير لي على ان يعني اتقدم باذن الله تعالى وأعطيكم مزيد من الشروحات آه، الأفضل والأفضل بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته